ゲーム黄色が B 赤が E フラッグスタート、えー、時間10分フルオート OK、えー、復活なしのフラッグ戦になりますこのゲームからフィールド全面使用になりますのびのび戦ってください、えー、それではゲーム開始5秒前4321スタート右に3、右3人。 4人あ右めっちゃいる右半分ぐらいい左ね登ってこられちゃうともうまずいんですよ 気をつけろ頭だけ出されると一方的だからあ一人味方いるこれね右絶対無理だから左から行くしかない人がそこにいるけどまあ狙い当たんねえかもしれないあれヒットじゃないめっちゃ歩いて出たことないなあれヒットじゃないなあれ 入あなここれでも多分当たんねえわ、これそうか難しある頭を出せばねこれ下から一気に行った方がいいそうしよう見える見えないこっちから降りない味方味方 ここ敵見えますはい見えます奥の方えっとね一番左のあの建物の裏に1人いるのが見えて、はい、で右がめちゃくちゃ人数が多いからこっち一気に攻めた方がいいと国一気に行くと一番左に敵1人です だだだだだ一人奥真ん中付近真ん中付近くいあえっ、ー、とこっちわめっちゃ見られてる 崖の付近に1人2人どこだこれ <laughs> 手を伸ばせば取れるんだけどね打たれたら終わりなんだよこっちいないこっちクイーンこっちにもいるあと崖の上にもいるから気をつけていない ナイスキルあれ <laughs> なんねえー、イエーイいいいね素晴らしい動きだいやよかったよかったイエーイ もうマジ笑うて許すんどうや <laughs> オッケーですお願いしますで <laughs> すか寒いな早い ナイスクイーン俺降りる クイーン俺降りるぞ前取るこっちの裏に人いるんだねまた がいいからあ、こっちだ人がえいからはい、来ますよ大丈夫ですか上がれ上がれ って立て立って立って立てボねえねえと思ったらあった すごい綺麗に回り込んでいいじゃないのおやろうぜ24発お24発だかっこいいリボルバーですかボールクリアって言いたいだけの人生だから3ちょっと回ろうかな OK あの最初行き過ぎると、あと直線しかなくて敵は止まっちゃうからまずさっきの櫓で止まろう。 で敵があっち行くのを防ぐ。 皆さん届かねえた You're right.